बे जल्दी जल्दी हां जल्दी फर्स्ट ब्लड डबल नीचे कूद इनको घुमा दो ओ भाई मैं ऊपर मैं ऊपर नीचे नहीं चल डाउन है पूरा का ऐसे का ओपी एसके First blood. ऊपर जा कैसा है उसको तो मारने दो Double ओपी kill. ब्रो दा এটা নো প্লে পুরো নো স্কোয়াড ছিল মনে হয়